fired! Second. Reloading! Enemy down! Kill! Target down! Reloading! Nice shot! No mercy. Clear. Blue team. ಮೂರು ಜನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಹಂಗೆ ನಿಂತರೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಬಂತು ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅವನು ಗ್ಯಾರಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ ಆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗು ನಾಲ್ಕು ನಂಗೆ ಯಾರನ್ನ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬರಬೇಕು ಓ ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ ಅದ್ರ ಸ್ಮೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಂಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡು ಈಗ I'm recalling a teammate. ನೋಡ್ದಾ